ربما لا تتمتع كيلجوي المعادية بذات القدر من ذكاء كيلجوي لدينا فأنا لا أريد مواجهتها إذا كانت كذلك قلب البصر سقطت السبايك في بي آخر لاعب ضاق مثالي لا تنسى هويتك الحقيقية يا أمل فأنت بشر ولست مسخا يقتل الجميع حجب الرؤية سقط حامل السبايك لدينا سقطت السبايك في A آخر لاعب باق قتالي. تقلقوا إن كنتم لا التصويت يمكن أن تقوموا بأدوار أخرى هنا احذروا I'll try and get picks on B if I don't die. Yeah, you can go in. Yeah, smoke bridge and fucking 20. حشرة آخر لاعب باق سقطت السبايك في A عذراً جار حجب الرؤية تبقت ثلاثون ثانية حصلت على السبايك Nice. سيفعلون جميعا من دوني جيت كنت بمثابة الرياح في منتهى القوة أحسنت عملا ولا تزال السبايك في القاعدة سبايك جايز سبايك أعيد تنقيم آخر لاعب باق لدينا سقطت السبايك سقط واحد حصلت على السبايك آه. No fucking way. One for this. نحدد الهدف ثم نهجم. أتفهمون؟ أحتاج هذا شكرا ارتعد واهرب سلب البصر هنا What are doors? There's one there, spawn, our spawn, thing. Something. I don't think they killed anyone. سقطت السبايك في A شو ساتر آخر لاعب باق تحركوا بناء على معلوماتي لا تعطوهم فرصة للتمركز السبايك هنا هنا في علاجي شاهدوا هذا حجب الرؤية تم نشر الساتر هنا رصد عدو في غير حجب الرؤية أعيد التكرار اتت السبايك في اي ها هم اولاء انتهى آخر لاعب باقي سكاكيني تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوان حصلت على السبايك آه، ليست لديهم حياة واحدة تستحق الإنقاذ spike the A. آخر You have res. انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة بي حجب الرؤية أقمت الجدار وضعت سبايك لا تنهض You have res, you have res. Res anyone, doesn't have to. تبقى عدو واحد. منسدجة تأتي الرياح بما تشتهي سفينتنا سلاح هنا siguro eh. تبقى عدو واحد حسنا نحن نعرف الإجراءات ليلتزم كل واحد منكم بدوره وسنحقق النصر you guys wanna go? كلب البصر جات جات behind you, رينا هي حجب الرؤية. تبقت 30 ثانية. آخر لاعب باق. سقطت السبايك في بي. هي uh, say it يور yourself. فقط عشر ثوان أنا آخر شيء سيشاهدونه قبل موتهم يا لحسن حظهم أحتاج إمداداً I can buy you a vandal. اقتلوا الجميع needed him to die. آه <laughs> عليكم الهرب تبقى عدو واحد آخر جولة قبل التبديل آخر لاعب باق سقطت لسبايك في الوسط You have res. Do something with it. تبديل الجبهات يتذكرون إنهم مجرد هناك هنا أنا في أنا أنا في أنا في الطريق أحتاج علاجا لأجلك رصد عدو حجب الرؤية عدو واحد جار حجب الرؤية آخر لاعب باق يا للبساطة Uh, do I have time? Oh, oh thank God. أكان ذلك مهما؟ سوف أسترد ما يخصني there be, there be, there be. She's so low, she's hit for 55. Give yourself out, oh, never mind. Atlas Pi. البصر تهرب لا هناك حجب الرؤية أنا أنا في الطريق أنا في الطريق زرعت السبايك ظلال متحركة انصرف تبقى عدو واحد أعيد تلقيم أعيد تلقيم سلاح هنا. آسفة لقد نجوت من محاولات الإبادة الشاملة وسأنجو بحياتي Sage, please, use your breath, please. So just keep until the end of the game. ابتعدوا عن طريقي هناك حجب الرؤية أجل انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة I have I have ult you can take it سبايك في الوسط لا يمكنني استخدامها لا يمكن تبقى عدو واحد أرضا No divisions. I think she's at A, honestly. تبقت ثلاثون ثانية عشر ثوان زرعت السبايك تم نشر السادة آه، في بي عليكم الهرب متحركة أعيد تلقيم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 نفوز وننجو ابتعدوا عن طريقي I don't think they'll be on the... Might be a hermit. A. هنا تبقى عدو واحد سقطت السبايك في اي دعوهم يحاولون الامساك بي فقط سبايك تبقى عدو واحد Oh shit, اتس بلانتد اون بي وات ذا فاك حجب الرؤية وات ذا فاك If it wasn't for rain, I would have known. We need to hurry. آخر لاعب باق. لنتسابق إلى مواقع We can't afford losses. Two rounds and they win. I hear footsteps on uh, where you are. Oh, you are up here. بقى عدو واحد هناك احذروا هنا أنا أنا أنا في الطريق تبقت ثلاثون ثانية عشر ثوان معا سندفنهم وستلاحقهم آثامهم رينا take the orb. لدي مال إذا احتاج أحدكم يسلم سقطت السبايك في A هنا تبقى عدو واحد سبايك في A رصد عدو في عند إشارة توقعت مقاومة أكبر سأحمي ظهوركم ولكن كما تعلمون Bring the oil if you want the oil. If you don't want it, just anyone take it so they don't take it. I'll take it. Do you want it? Okay. على الأقل أبقوا الأمر مثيراً أغبياء وأكفاء سرعت السبايك

بدأت الحفلة ابتعدوا عن طريقي تبقى عدو واحد ايش دار غلط انت And the one that نقطة الفوز إن مدينتي بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعيدة لوقت طويل لننتهي من الأمر بسرعة 对。 What? آخر لاعب باقي. 140 140 فاز المهاجمون